焼きそばかっこホルモンこちらを10人前いきたいと思いますどうもマックスです本日は以前お好み焼きをたくさん食べさせてもらったこちら野方駅より徒歩2分ぐらいのところあります りこさんこちらにお邪魔させていただいての今回はですね実はあの以前こちらであのやらせていただいたお好み焼きチャレンジグルメ会だったと思うんですけどそこの上に乗ってる焼きそばがめちゃくちゃ美味しかったんでで帰りがけにフラットメニュー見たの覚えててこれ焼きそばのメニューあるんですよこれ見てください焼きそばも結構しかも種類あってなんで今回はこの中にあるでだんフォロワー焼きそばかっこ こちらを10人前いきたいと思います、まあ、ちょっと迷いましたよね <laughs> ホルモンがマジでうまかったんですよで焼きそばうまかったんですよこれしかないじゃないですかというわけでこれを10人前で前回はこうゆっくりなんですけど今回ちょっとハードめにいこうかなと思っております得意の麺なんでねホルモン焼きそばとあれなんでちょっとトッピングにね生焼きかを1 2枚なんで10個ほどこうバーっとつけさせてつけさせていただいてのチャレンジになるのかなと思っております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 はいというわけでこちらご用意していただいたホルモン焼きそば10人前と目玉焼き10個2ネギドンなんですけど今回速さにこだわりたいなっていうところでちょっと特別に今回ご協力いただいて僕は食べてお皿を動かすだけで店員さんに持っていただくスタイルになりますなので流れ的にはこのお皿あるんですけれどまずここで持っていただきます持っていただいたのを、えー、こちらに 置いていただくのかなでここここの手前から僕はこう取って新しいの食べますで食べ終わったらこっちが画面のこっち側に僕ここ置くんですよでこのお皿3つあるんでその間持っていただいたやつをこっちに置いていただきますで僕食べておきますそしたら次のを自分で取って食べるの間にこうお皿がこう時計回りみたいにぐるぐるぐるぐる回る感じになると思いますはいそれで盛り付けの内容なんですけどこちらも天才任せておりますで最初に言ってるんですよ僕も少なくても多くてもどうでも大丈夫です って感じなんでその辺はちょっとあの一皿何グラムみたいな感じにならないと思うんですけれどもあくまでこちらの10人前がなくなるまでが勝負という感じで見ていただければなと思っておりますこんな感じですよろしくお願いしますいただきます Nos ね <laughs> Mm-hmm. 嗯。 Mm-hmm. ましたいやはいはい本当にあのいろいろとお気遣いいただいてありがとう本当にありがとうございますあのお水のサポートとかマジで助かったですねいいコンビでしたねどうでしたか味の方はあの正直、はい、最初の一皿目の二口ぐらいまでのこの記憶しかないんですけど味に関して正直 ぱそのホルモンの油とこの太めのちょっともちっとした麺とあのちょっと甘辛いソースがちょっと香ばしく炒められた香り、はい、もうねむちゃくちゃまださあとネギとね卵も良かったっす食感があっていいんすよ清涼感があってシャキシャキしたネギがはいそれはすっごいしちゃったんですけどでもそこから先は味を感じなくてそういう直そっからもう戦ってましたスイッチ入って で途中ねあのちょっとスポーツ的な目線で感じてたのが常にあのストックがある状態だったんですよお皿に関して俺すごい悔しかった正直あれ <laughs> うんなんかねあのすごいちゃんとした一皿のクオリティのものをパパパパパって店員さんやってんですよ俺このなんかもうあたふたみたいなちょっと正直想像したんですけど逆すぎてあ本当恐れ入りました本当に本当に入れました、ね、 <laughs> ちょっと自分で恥ずかしくなりました、本当、本当、改めまして、ありがとうございます、ご協力いただいて。 ありがとうございました。